Action. 大家下午好啊！如果每次去完靶场之后，你都会有关节痛或者是做噩梦的话，请在这个视频下面一键三连，因为我们今天要讲的就是，其实并不是毒气面具啊，或者是防护面具，今天要讲的是这如何在靶场预防这个铅中毒啊。其实很多人经常去靶场打靶的时候，并不没有意识到这个，其实自己是暴露在一个很高铅的这个环境里啊。 因为这个，呃，怎么说呢？铅呢是主要是从这个子弹里面出来的，就像这种556的子弹里面。然后它这个铅是主要是哪里有呢？主要就是一个弹头啊，弹头这里，外面呢是铜的这个这个包的铜，但是呢，其实里面呢是里面是很软的，里面是铅啊。所以说，在这个很多子弹的弹头它并没有包铜啊。给大家举个。 另外的例子，这我格洛克的子弹取出来一颗，可以看到这是就是空心弹嘛，外面这一层是包了铜的，但是里面呢它是不包铜的，所以说这个也是会有铅露在外面嘛，就是暴露在空气外面。当这个子弹的弹头在这个枪管里打出去之后啊。 很多这个后面的部分，它是没有完全包住铜的这种子弹的话，它铅会留在枪管里的。当你打多的时候，每一发子弹出去的时候，它这个铅的这个，呃，就在这空气里，就会随着这个火焰和这个烟枪的这个，呃，这个烟雾嘛，就弥漫在空气中。如果你人吸入的话，或者是你这个你人在这附近的话，掉落在你身上、掉落在你脸上的话，其实会导致呃你。 暴露在这个高铅的环境里，另外一个铅的呃很重要的一个来源啊，其实就是这个子弹的这个底火啊，就是这个中间的这个地方，底火里面都是有铅的。所以说，当你子弹每次激发的时候，这个底火里的铅就会随着这个弹药里面的这个火药一起就是扩散到这个空气里。呃，比较呃常见的主要就是这两种呃铅的这种来源方式吧。 然后呢，还有呢，就是比如说像这种啊，像这种 AR 十五的这种枪啊，这种这把枪是导气式的嘛，所以你可以看到啊，这里面啊非常非常的脏，就是可以说是怎么说呢？就每次你击发的时候，它有导气管把里面的这个火药气体啊吹到这个你的这个 BCG 里面，然后让你枪进行这个正常的工作嘛。但是呢。 呃，每次这个激发的时候，它这里面多多余的这个气啊，它会从这个小孔里面这样排出来。所以说，当你每次开枪的时候，其实那个气啊，离你的脸是非常近的。假如说你在这个呃长时间，尤其像这个枪啊，如果你前面装这个消音器的话，呃，你的这个往后的这个压力啊，吹气的压力会非常大，这就会导致吹到脸上的这个气会特别多，不光是从这儿吹，有可能从后面的这一些。 这个 upper 和 lower 就是这个上机夹和下机夹的缝里面有可能吹到脸上，所以说就是，呃，如果说你用打 AR 打的特别多，尤其是用这种 DI 式的 AR 的话，啊，其实是一定要多注意这种呃铅的这种防护。然后呢，另外一另外一种铅的，另外一种铅的来源呢，主要就是手枪啊，没有弹匣的，手枪因为它这个工作比较短嘛，而且它这个它是用这种。 这种 blowback 这种上，呃方式，所以说每次激发的时候，它这个烟雾啊，它其实并不会吹得特别远，它就在你的枪口附近，包括你的这个每次这个枪做 cycle 的时候，它有可能就是从这个这个口啊直接就吹到上面来，所以说就是有一定的这个，也会有一定的这个怎么说呢？呃，接触到铅的风险，而且手枪毕竟它比较小，所以说它这个很多地方，它可能会沾染到铅。 就是也是从这个九毫米子弹里的铅，然后呢，你可能手不注意，你会经常摸啊，做这个什么 chamber check 啊之类的，你会摸到很多铅在手上。然后呢，你再去什么抓吃的、抓喝的，所以说就可能导致你有身上也有很多这种铅的这种污染。然后还有一种呢，就是说大家呃也看到我在这个经常在山里面去打一些这个铁靶，打打铁靶呢有一个问题就是说这个。 所有的这种子弹的弹头啊，它里面都是有铅的嘛。当这个弹头接触到这个铁靶的这个一瞬间啊，它这个铅就会打到这个铁靶上面，因为子弹就碎掉了嘛，所以铅就会落在这个铁靶、钢靶上面，就会落特别多。所以说，当每次你去架设新的铁靶或者是收回的时候，呃，这个铁靶上面其实有很多很多这个铅的粉尘在这个铁靶上面的，所以说。 呃，最好的这个方式呢，就是要记得去戴那种手套去去，就是摆弄这些呃铁靶。所以说，嗯，纸的那种呃靶子呢，相对来说就安全很多，因为这个铅不会说过多的呃残留在这个金属靶上面。然后呢，第三种呢，就是说一定一定一定要用这种全金属皮甲的弹头啊，因为很多这种呃子弹，尤其像这种小口径的子弹。 它都不是，不一定是全部有这种全金属披甲的，呃，这就是有一个什么问题呢？就是它里面的铅是直接可以挂在这个枪管内部的，所以说这样的话就会导致你的这个枪管内部的积累积的铅啊会越来越多，每次激发的时候就会有大量的铅的粉尘，呃，漂浮在你的这个身为身边的这个空气中嘛，所以这是一定一定一定要注意的，而且呢还有一个呢就是说很多人在经常在室内靶场打枪嘛。 因为室内靶场打枪的这个通风环境啊是有限的，所以说在这个呃怎么说，在挑选这个室内靶场的时候，呃时候啊，大家一定要找这种就是通风系统会非常非常好。同时呢，呃平时没有那么忙的时候去，因为即使一个靶场通风环境再好，呃如果说靶场里面是满满满满的人，然后呢所有人都在开枪的话，那个。 呃，排风效率也不能说保证每个人身上不会落到落到这个铅上面，呃，所以说这个靶场也是很重要的。另外一个呢，就是说在这个室外靶场打打靶的时候，也要注意这个风的走向。呃，如果说你是迎面吹来的风的话，你打出去这种铅的粉尘，那肯定都会吹回到你身上嘛，落到你头发里啊，落到你脸上，落到你衣服上，就是到处都是了。室内靶场还要注意就是你的这个鞋子，因为很多铅是因为重金属嘛，它很多会落在地面上。 然后呢，你不注意可能会你走来走去啊，你会你脚底啊，或者是鞋面上会沾上很多铅的这种粉尘，所以说，呃，这就是无论是室内靶场、室外靶场都要注意的这个注意这么几点吧。然后后面我讲就是如何去，呃，预防这些铅中毒的这种这种方式吧。其实最最主要，尤其像在这个室内靶场，如果说你打的比较多。 呃，我打的我只是打的比较多，比如说你今天你去靶场，你要打大概三百发或者是四五百发及以上的话，我非常非常建议你去戴一种就是三 m 那种半脸式的那种口罩，或者是呃 N95 也 OK，也可以有有很大一部分的这种功效去帮助你去处理这个呃铅的粉尘，呃，或者是说极端一点，你可以搞一个这种这种面具嘛，对吧？但是这种我的这个面具的这个目的是为了呃。 有很多目的，因为你可以用不一样的这种滤芯儿嘛，那可以说是防止这个化学武器的攻击啊，或者是说防止病毒啊，或者是说你呃火灾逃生啊，防止这种粉尘啊，呃每一个滤芯儿的功能是不一样的，所以根据你的这个所要的这个功能去选择配套不一样的这个滤芯儿、手套啊，这种这种手套也好，或者说你那种战术射击手套也好。 那你一定要要戴手套，但是戴手套的呃原则是，呃，你手套一定要就我喜欢戴这种，是因为这种可以随便扔嘛。然后普通的战术手套呢，就是记得你一定要要洗，因为如果你不洗的话，那铅是残留在手套上的话，其实是，呃，也是会造成这个次生张呃次生或者说二次污染吧，呃，这也是大家需要注意的呃一点，因为其实很多时候铅。 不是说进入到你皮肤里或者，主要是因为你吃东西喝东西，所以说这是为什么我在呃靶场里面，或者是你出去打枪的时候，绝对绝对绝对绝对不要吃东西，就是因为你摸了枪，摸了这些其他的东西，包括弹药上面会有残留的铅啊之类的，你再去摸吃的，摸个什么汉堡包，对吧？你把它吃了，或者是之前的老梗说，对吧？你肠子摸一下肠子，再给它怎么怎么样，那就非常容易中毒嘛。 所以说这个是呃，一定要记得保护这个手上不要沾有任何的铅啊。然后呢，另外一个呢，就是说很多很多人就是喜欢自己去复装弹嘛。复装弹的话，因为刚刚跟大家说了嘛，就铅这个铅很多一部分是从这个底火里来的嘛，所以说这个弹壳上面会沾有很多很多很多的铅。所以说，当你在这个靶场去捡弹壳去准备复装的时候，一定要记住就是把它处理好，因为如果你一旦处理不好的话， 你非常有可能就是呃，怎么说也导致二次污染，也导致铅中毒嘛。呃，当然偷别人的弹壳是不对的，但是如果说你是自己是复装的话，这个呃一定要注意这个防护自己，不要铅中毒。而且另外一个呢，就是说我每次去靶场的时候，呃，我尽量都是穿几套我经常去靶场穿的衣服，然后呢，这样的话不会说导致说我的衣服跟其他衣服会有这些铅的这种交叉呃污染吧。 呃，把这个风险降到最低，然后同时呢，这个还有就是鞋子，鞋子一定要也要注意，就是如果尤其像在这个室内靶场，呃，有些好的一些室内靶场呢，它会提供一些胶垫儿啊，就是说你你离开靶场的时候，它那个地上是有一个双面胶一样的东西，你可以多踩几脚，把这个鞋底的这个铅呢，呃，尽量粘附到这个这个脚垫儿上面，而不会说粘在你鞋底，然后跟着你上了你的车，回了你的家。 所以说这也是一种呃防护的一种方式吧。然后呢，后面呢，我给大家讲一下这个东西啊。Light off，这个东西呢就是可以看一下里面啊，就是抽出来的那种湿纸巾啊。这种湿纸巾的好，湿纸巾的好处给大家看一下我把这个购买链接也放在这个视频的下面吧，这样的话大家如果有兴趣的话，可以很方便的买到嘛。 然后，当然了，我这个做这视频没有任何的赞助商，我只是说想给大家提个醒，所以说，呃，怎么说呢？给大家提供一个方便吧。呃，说回到这个东西啊，为什么有这么个东西？就是因为这个东西它里面有一个很特别的化学成分，是专门能帮助你很高效的，就是去除到你手呃手上或者是脸上的这些铅的这些残留。像我每次我每次去靶场的时候，我包里都会有一个一桶这个东西，呃。 打完枪，然后呢，用这个这个湿纸巾啊擦擦手，把脸也擦一擦，然后记得一定要擤鼻涕，就是就是把鼻子里面的这个鼻涕也也擤出来，呃，吹出来，这样的话就是鼻腔里面的铅也是一起带出来的。然后如果有条件的话，你找纯净水漱漱口，对吧？然后如果说你要是更呃更想保护的更多一点的话，你去靶场你戴个帽子，这样的话保证你头发里也不会有。 呃，铅的呃残留嘛，但是记得这个帽子要经常洗，因为它上面也会日积月累，也会有非常非常多的铅在上面。呃，说到这个靶场的这些帽子啊也好，衣服呀也好，呃，这些东西呢都是有一个专门去铅的，这个 D l e d 一样，这个我也放在这个视频的下方啊，这是 laundry detergent，就是说这个洗衣液嘛。 就是每次你洗衣服的时候，你大概往里面加三十毫升的这个呃去铅的这种洗衣液，就可以把你这个衣服上的铅，然后就一起洗掉。正常的这种，呃，像什么普通的这种 baby wipes，就是你擦手是没有用的，它其实去除不了这个残留的铅的，因为它是重金属，它没有那么容易被擦掉。包括像普通的洗衣液，也并不是说很容易就能把这个衣服上残留的铅给洗掉。当然，有了这个这种特殊的这种化学。 呃，怎么说？溶解剂的话，就很容易把这个残留上的铅给给洗掉。当然，这个上面，呃，你也可以，你们也可以去看一下，这是呃政府的相关的一些测试也好，包括第三方的一些独立测试也好，这些东西是被证明是有效的，能去减少这个呃去除铅那个铅的残留的嘛。然后还有一种呢，就是这种洗手液，d l e d 的洗手液。 这种呢，就是比如说像我在家擦擦枪，然后弄弄装装子弹，然后需要彻底做一个清洁，洗洗手，那我就用这种洗手液，而不是用普通的洗手液，把手整个洗干净，这样的话就是保证身上手上不会有任何呃铅的残留，然后我再摸我的键盘，摸我的什么呃做饭的什么餐具之类的，然后导致我的这个二次污染，这个怎么说呢？呃呃，也是一种防护措施吧。其实呃。 铅中毒呢，这个东西呢不容小视，因为这不像说烟或者是酒，你可以看得见摸得着。铅这东西你是看看不见也摸不着的，而且呢，这个对这个小朋友啊是伤害要比成年人伤害要大得多，因为对小朋友的伤害基本上就是永久性的伤害。所以说，如果说呃你家里有小孩儿。 或者是有这个青少年的话，就是一定一定一定记得要把这个身上的这铅的残留及时的去除干净，这样的话才能这个给自己的这个自己以及自己身边或者是家人有一个更好更健康的一个生活环境吧。嗯，今天的视频呢就给大家先讲到这里。呃，呃，因为怎么说呢，这个自己的电脑出了点问题啊，就是没办法给大家做这些比较有意思的这种。 射击的视频，然后我的新电脑应该是，呃，这周四修好。修好的话，我给后面给大家补一些，呃，更精彩的一些视频。然后，呃，制作团队呢也也有说也有些新人，然后呢制作方式也有些新人。然后呢，呃，大家，呃，应该会蛮喜欢我下一期的视频的。好，那今天的视频就到这里。如果大家觉得这个信息对你非常有帮助的话，呃，希望这个在下面一键三连，然后点点点赞、关注加留言。 然后，谢谢大家的支持，我们下期视频见。